hallo, ich bin's Alina. Ich habe vor längerer, ganz langer Zeit schon mal ein Food Haul abgedreht. Da ging es um, glaube ich, 30 Euro in der Woche für drei bis vier Personen auszugeben. Seitdem hat sich einiges getan. Bevor wir jetzt das Ganze so anfangen können, dass ich euch zeige, was ich jede Woche einkaufe bzw. jetzt eingekauft habe, laut unserem schicken Essensplan, also unsere Menüplanung für die Woche, gibt es natürlich noch so ein paar Punkte, die ich vorab loswerden muss, bevor dann wieder in den Kommentaren ähm, die große Fragerei losgeht. Ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach mal gleich an mit dem allerersten Punkt. Also ich gestehe, ich frühstücke nicht, ich brauche in der Früh meinen Kaffee, der steht übrigens hier vor euch auf dem Tisch, den könnt ihr jetzt nicht sehen. Ich bekomme immer erst später Hunger. Wenn ich gleich in der Früh, wenn ich um Viertel nach fünf aufstehe, was essen würde, wird mir meistens so also desaströs oder demonströs schlecht. Das ist äh, nicht mehr schön. Ich glaube, ich habe mit 15 das letzte Mal gefrühstückt. Ich bekomme aber meistens so zwischen 9 und 10 dann Hunger. Wenn ich auf der Arbeit bin, bedeutet, dann habe ich natürlich immer was dabei. Ähm, ja, wo fangen wir noch an? Also mein Mann frühstückt, der Kleine frühstückt, unser Kleinster ist vier Jahre, falls du jetzt noch ganz neu mit dazugekommen bist. Und genau, warum drei bis vier Personen? Manchmal ist der Große da, der 18-jährige Teenager. Ähm, dann brauche ich natürlich einen kleinen Tacken mehr. Das ist aber jetzt die nächste Woche, die ich jetzt hier geplant habe und heute für euch abfilme, nicht der Fall. Es gibt auch Dinge, die ich nicht einkaufen muss, weil wir sie noch da haben. Wurst zum Beispiel, mein Mann äh, oder ich, wir sind äh, Fleischfresser, kann man so sagen. Also wir essen nicht immer vegetarisch, wie es diese Woche sein wird ähm, sondern ich habe Fleisch zum Beispiel auch eingefroren in der Tiefkühltruhe. Wurst habe ich da, das brauche ich nicht holen. Gurken habe ich da aus dem eigenen Garten, die brauchte ich auch nicht einkaufen. Ansonsten kämen die natürlich noch mit dazu. Ich sage euch dann auch gleich, was wir genau wann an welchem Tag essen werden. Dann gibt es noch die Obst- und Gemüseabteilung, sofern ich dann da noch mehr einkaufen musste, als ich für die Rezepte brauche. Und dann kommen wir natürlich auch zur Snackabteilung. Was ist noch wichtig zu sagen? Genau, für den Kleinen muss ich in der Früh im Kindergarten, also er ist im Kindergarten und das relativ lang, weil ich auch relativ lang arbeiten muss. Ich arbeite bis um halb drei und genau, also für den Kleinen muss ich Frühstück mitgeben. Das bedeutet, er bekommt Toast mit Wurst drauf oder mit dem, was er sich wünscht. Dann bekommt er natürlich noch Obst und Gemüse mit. Ich habe Glück, er isst sehr, sehr gerne Obst und Gemüse. Das ist er hier auch zu Hause lieber als, also in einem sogenannten Snackteller, heißt Tomaten, heißt Gurke heißt Banane, heißt Äpfel, er isst alles, da habe ich Gott sei Dank keine Probleme und er isst sagenhaft gerne Snackteller und das schon seit über zwei Jahren und da kann ich ihm alles draufpacken, was es an Obst und Gemüse nur so gibt und er isst es. Im Kindergarten isst er Mittag, das heißt, deshalb koche ich immer abends, weil mein Mann auch auf der Arbeit ist. Und wenn mein Mann auf der Arbeit ist, nimmt er sich die Reste vom Abendessen, vom, also die Reste vom Vortag, dann mit, ne? weil ich immer nur abends koche. Denn mittags ist keiner zu Hause. Okay, ich hoffe, ich habe jetzt alle Fragen vorab beim letzten oder vom letzten Food Hall beantwortet. Äh, bevor dann hier die große Verwirrung losgeht, falls doch noch Fragen sind, einfach unten in den Kommentaren fragen. Ich antworte so schnell wie möglich. Jetzt geht's los mit dem Food Hall. ich war dieses Mal, wie man anhand meiner Kassenzettel sehen kann, ähm, der von Rossmann ist ein bisschen länger. Ich brauchte auch noch andere Dinge, die aber nichts mit dem Wocheneinkauf hier zu tun haben. Das ist dann schon noch eine ganz andere Geschichte. Bei Rossmann habe ich 7,24 Euro ausgegeben. Da sage ich euch dann ganz genau, was ich da geholt habe. Und dann war ich dieses Mal bei Aldi und habe 33,42 Euro ausgegeben. Auf den Cent genau. Getränke werdet ihr auch nicht sehen, denn wir trinken entweder kalten Tee von äh, Pfefferminze, Zitronenmelisse, was ich aus dem Garten hier schon getrocknet zu Hause habe. Oder aber wir trinken ganz normales Leitungswasser, also Säfte oder Wasserflaschen sind bei uns Fehlanzeige. Wir nehmen das Leitungswasser, wir haben sehr gute Qualität hier, wo wir wohnen. Und das kann man ja im Internet immer checken und wir sind damit voll aufzufrieden. und das reicht uns auch. Wenn wir zwischendurch mal Bock haben, trinken wir auch mal ein Glas Milch. Das ist aber selten. Wir versuchen unseren Milchkonsum so weit wie möglich runterzuschrauben. Ähm, allerdings ist es so, also entweder, ich, ich weiß nicht, woran es liegt, Soja oder Mandelmilch oder was auch immer es da noch so gibt, das schmeckt im Kaffee zum Beispiel mir persönlich jetzt nicht so. Wenn du das kannst, Gratulation, ich kann es nicht. So, drum haben wir auch Milch mit dabei. Okay, fangen wir doch mal an. Fangen wir einfach mal beim Frühstück an beim Frühstück, was mein Mann jeden Morgen isst und was meine Kleine jeden Morgen isst und ich mir dann auch schmiere, wenn ich auf die Arbeit gehe, um dann um 9 oder 10 eben dann was zu haben, wenn es mich hungert in der Frühstückspause, Toast. Zwei Packungen Toast, das ist jetzt hier der Dreikorn-Toast, also nicht mehr der normale Weiße, den wir früher immer gekauft haben, sondern die gesündere Variante. Ähm, drei Korntoast. Zwei Packungen, eine lasse ich immer draußen, die andere friere ich ein. Die tauen wir dann unter der Woche auf, wenn wir Bedarf haben. Ich habe nur immer so, ich, ich hasse es, wenn zwei Toastpackungen offen sind, dann wieder eine übersehen wird und dann wisst ihr genau, was passiert. Hm? Hm, blödes Problem. Ich lege es mal zur Seite. Da sind wir wieder. Okay, am Montag werden wir Kartoffelauflauf mit Linsen essen. Linsen habe ich bei Rossmann geholt. Ich habe die roten geholt. Ähm, ja, warum, wieso, weshalb? In Bio-Qualität. Ich fand rot zu gelben Kartoffeln oder weiß-gelben Kartoffeln, je nachdem. Ihr könnt auch Süßkartoffeln nehmen, das schmeckt super. Die Rezepte blende ich euch ganz am Ende ein. Die sind nämlich aus ähm, diesem Kochbuch. Ich hoffe, es spiegelt jetzt nicht zu sehr, was ich abgöttisch feiere ähm, ist mein absolutes Lieblingskochbuch. Das habe ich jetzt auch erst neu. Ich brauchte neue Inspiration. Und hier ist wirklich für alle was dabei. Das Coole ist, da sind 150 einfache Rezepte drin. Das verlinke ich dir separat gleich äh, als allerersten Link in der Videobeschreibung, wo ich sie habe. Da gibt es auch Fleisch- und Fischgerichte über Salate bis hin zu Desserts, bis hin zu Tarts. Also alles ist da drin und vegetarisch. Und genau wegen den vegetarischen Rezepten gehen super schnell, sehen super lecker aus und wie ihr sehen könnt, hier oben so meine Einmerker. Also aus diesem Buch wird gekocht und für Montag Kartoffelauflauf mit roten Linsen. Da habe ich die roten Linsen gekauft, Kartoffeln hatte ich noch da. Und weil ich keine Sojacreme gekriegt habe, habe ich bei Rossmann die Curry Mango Streichcreme mitgenommen. Das ist eigentlich ein Brotaufstrich, ähm, aber mit so einem Hauch von Sahne, also hier sind 180 Gramm drin und für das Rezept brauche ich 200 Gramm von Sojacreme, die ich nicht gekriegt habe. Drum werden wir experimentell mit Curry-Mango-Creme oder Streichcreme. Die werde ich strecken mit 20 Gramm Sahne, die ich auch nicht kaufen musste, die steht noch im Kühlschrank. Und von dem her Mittagessen Nummer 1. So, am Dienstag werden wir Nudelpuffer mit Salat essen. Nudeln habe ich jetzt hier von Ena Bio, auch aus dem Rossmann, die Vollkornspaghetti, weil ich festgestellt habe, bei ähm, Aldi gibt es nur 250 Gramm Vollkornnudeln, die dann, wenn ich 500 Gramm kaufen würde, also sprich zwei Packungen bei Aldi kaufen würde, komme ich mit einer 500 Gramm Packung bei Rossmann günstiger, als wenn ich es direkt bei Aldi in Bio-Qualität mitgenommen habe. Kleiner Tipp, Rossmann hat auch die Rossmann-App, wo es immer wieder 10% gibt. Die nutze ich, gerade wenn ich solche Sachen einkaufe wie jetzt, die Sachen, die Bio-Qualität haben, die ich nicht bei Aldi, Lidl, Penny, Norma kriege, dann nutze ich immer ganz gern die Rossmann-App, weil es mir dann auch noch 10% von meinem Einkaufskosten spart. Und Geld sparen ist gerade wichtig, auch als Familie. Und deswegen habe ich auch immer einen Essensplan und damit es auch einfach nicht langweilig wird. Also, das ist die erste Packung Vollkornnudeln, die ich für diese Woche brauche. Am Mittwoch essen wir Gnocchi oder Gnocchi-Auflauf mit Mozzarella. Da habe ich bei Aldi die Gnocchi oder Gnocchi, je nachdem wie man es aussprechen möchte, nach italienischer Art fein gewürzt, zwei Packungen mitgenommen. Hiervon möchte ich mehr machen. Zum einen dann mein Mann Sicht, also ich koche immer mehr, <laughs> damit mein Mann sich am nächsten Tag was auf die Arbeit mitnehmen kann. Und das reicht dann sogar noch, um für mich auf die Arbeit dann am Mittag was mitzunehmen und dann auch hier die zwei Packungen Mozzarella. Ähm, ja, genau. Das ist dann das Menü für den ähm, Mittwoch. <laughs> Jetzt war es weg. Am Donnerstag werden wir Ei im Paprika oder mit einem Paprikaring und Reis essen. Reis musste ich nicht kaufen, das ist so ein Grundnahrungsmittel, was ich immer hier zu Hause habe. Und hier sind meine Paprika. Ähm, wer sich jetzt wundert, was das für ein Netz ist, es ist ein Wäschenetz. <laughs> Wenn ich aber einkaufen gehe, nehme ich meine Wäschenetze, das hier ist jetzt zum Beispiel, oder die, die ich habe, sind von Rossmann. Da nehme ich immer ganz gern meine Wäschenetze mit, weil ich nämlich dann Verpackung sparen kann, weil ich den einfach hier mit reinschmeiße. Paprikaringe mit Ei, so lecker und vor allem mit Reis dazu schmeckt das total toll. Wenn du dann für deinen Reis ein bisschen Soße brauchst, mache ich die zum Beispiel mit ein bisschen Sahne. Muss aber nicht sein, kann man auch gerne weglassen. Was ich dann gekauft habe für Freitag, weil es am Freitag Spinatfrittata geben wird, sind Eier. Das hier bei Aldi natürlich. Zehn frische Eier aus der Freilandhaltung sind das jetzt. Ich brauche sechs Stück, das heißt vier brauche ich aber... Nein, Quatsch. Doch, ich brauche sechs Stück für die Frittata und vier werden wir hier machen ähm, mit den Paprika zusammen. Ich esse die Paprika auch gerne einfach nur so gedünstet und ja, das ist dann eigentlich auch ausreichend. Spinat musste ich keinen kaufen, denn den habe ich eingefroren. Ich hatte im Garten schon die ersten drei Spinaternten durch. Das heißt, ich habe mir in meinem Garten meinen eigenen Blattspinat gezogen, habe den eingefroren und kann den jetzt nach Bedarf einfach auftauen, wie ich es dann für Freitag brauche mit der Spinatfrittata. Am Samstag wird es, hm, ja, wie nenne ich es jetzt? Es ist jetzt dann wahrscheinlich nicht mehr so ganz vegetarisch, beziehungsweise überhaupt nicht mehr vegetarisch. Es wird aber Schinkennudeln geben. Allerdings, Schinken brauchte ich nicht kaufen, weil Kühlschrank habe ich schon hier. Allerdings werde ich das ein bisschen anders machen. Ich habe bei Rossmann noch eine 500 Gramm Packung Vollkornnudeln gekauft und einen Bund Frühlingszwiebeln, die ich dann als Frühlingszwiebeln Nudeln machen werde. Die Packung Schinken für meinen Mann und für den Kleinen, die werde ich dann separat andünsten weil ich keine Lust habe diese Woche auf Fleisch und Rum. Gibt es dann für die Männer den Schinken extra und ich werde mir das hier dann machen mit einer kleinen Sahnesoße mit dazu. Das heißt, die werden einfach nur angedünstet und das hier ist ja so jetzt. Ich werde die Frühlingszwiebeln einfach andünsten. Ich werde auch nicht die kompletten Frühlingszwiebeln verwenden, sondern ich werde nur den oberen Teil von dieser Seite bis hier oben verwenden. Den Rest davon stelle ich mir ins Wasser, weil dann die dann wieder nachtreiben. Das heißt, ich brauche dann effektiv mehr längere Zeit keine Frühlingszwiebeln mehr kaufen. Genau das ist auch der Grund, warum ich mir noch ein zweites Paket mitgenommen habe. Ich werde das genauso machen. Die Frühlingszwiebeln werde ich bei irgendeinem anderen Gericht noch als Zwiebelgemüse dann mit dazu machen, den zweiten Bund. Das werde ich aber dann spontan entscheiden. Es wird dann wahrscheinlich bei den Nudelpuffern passieren und dann werde ich auch nur den unteren Rest hier mit den Wurzeln dran nicht verwenden, wie gesagt, ins Wasser stellen, selber Frühlingszwiebeln nachzüchten, bis die aus dem Garten denn dann soweit sind. Was ich auch noch mitgenommen habe, weil er jetzt gerade wieder im Angebot war, was ich nicht brauche, <laughs> aktuell war ein Brokkoli. Das bedeutet, ich werde die Röschen, also das Grüne hier oben, werde ich abschneiden, also abtrennen, werde das dann einfrieren und den Strunk unten werde ich separat einfrieren. Wenn ich mir dann meine eigene Gemüsebrühe machen möchte, kann ich nämlich den Strunk super dafür dann verwenden. Dann muss man es nämlich auch nicht wegschmeißen. Hier unten einfach einen Zentimeter abschneiden vom Brokkolistrunk, hat einfach dann den Vorteil, dass hier unten das Holzige nicht mehr mit dran ist, aber der Rest super noch weiter verwendet werden kann und den kann man genauso essen, genauso wie die Blätter etc. pp. Die Röschen werde ich abtrennen und einfrieren und den Rest auch nochmal separat einfrieren für die Gemüsebrühe. Was ich auch noch brauchte, waren Karotten. Das hier ist jetzt ein 2 Kilo Sack. Ich halte den so lustig, weil der mir hier oben aufgerissen ist. Die Karotten werde ich zum Essen mit dazu machen. Das heißt, bei den Nudelpuffern wird es dann noch Karottengemüse dazugeben mit den Frühlingszwiebeln. Allerdings verbrauche ich da auch keine 2 Kilo. Das heißt, ich werde sie schälen, ich werde sie klein schneiden und dann auch portionsweise einfrieren, damit ich sie dann wieder rausholen kann aus der Tiefkühltruhe, wenn ich sie brauche. Bedeutet, sie gehen mir nicht kaputt, aber ich habe immer wieder welche da und von dem her ist das auch nicht schlecht. Was ich noch besorgen musste, weil wir ja auch zwischendrin snacken, also das ist jetzt für uns so die Abteilung Snacks. Ähm, ja, genau. Waren zum einen erstmal zwei große Becher Joghurt, einmal Erdbeer, einmal Pfirsich Maracuja. Das ist so unser Snack zwischendurch für den kleinen Hunger. So mal eben ganz kurz. Und Cornflakes. Das hier sind jetzt auch vom Aldi die ganz normalen Cornflakes. Das sind Maisflocken aus La Plata Mais, ungezuckert denn ich denke, im Joghurt sind schon oder ist schon genug Zucker drin. Da wir aber, oder nicht jeder das so wie ich isst, das heißt <laughs> Cornflakes mit ähm, Joghurt, habe ich natürlich auch zwei Packungen Milch mitgenommen vom Aldi. Einmal für meinen Kaffee, natürlich, weil in meinem Kaffee brauche ich Milch. Und äh, unser Kleinster, also Liam und auch mein Mann, die essen diese ganz normalen Cornflakes auch mal sehr, sehr gerne einfach so mit Milch am Abend als Nachtisch oder mal an der Früh oder wenn man halt dann so den kleinen Hunger zwischendurch hat. Dann brauchte ich auch für ein Rezept, brauche ich das, ich weiß nur noch nicht mehr genau für welches, das sehe ich dann, wenn ich mein Kochbuch aufschlage. Mehl, ich habe mich für das Dinkelmehl aus Vollkorn oder Vollkorn-Dinkelmehl entschieden, in Bio-Qualität. Und das war einfach nochmal wichtig und war einfach, also ne, Mehl, wie oft braucht man es und da konnte ich es mir jetzt auch mal wiederholen. In die Snack-Kategorie bei dem kleinsten und bei mir fällt dann auch nochmal hier diese Maiswaffeln rein, die musste ich bei Rossmann holen und auch nochmal Räuchertofu, den musste ich auch bei Rossmann holen für den Kartoffelauflauf mit Linsen, da kommt nämlich dieses Mal Tofu mit rein und die hatten jetzt bei Rossmann nur den Räuchertofu, wenn du den normalen anderen, also den nicht geräucherten Tofu willst, müsstest du zu DM, aber Rossmann hatte jetzt mein Rossmann, der direkt neben Aldi ist, hatte jetzt nur den Räuchertofu und deswegen kann ich damit auch sehr gut leben. Die snacken der Kleine und ich auch mal so zwischendrin oder mal mit in seine Kindergartenbüchse. Mein Mann mag die überhaupt nicht, der sagt, die schmecken nach Pappe. Liam und ich, wir finden, die schmecken nach Popcorn, aber so sind die Geschmäcker einfach unterschiedlich. Was wir auch noch geholt haben oder was ich noch eingekauft habe, auch wieder ein Einwäschenetz, sind zwei Kilo Äpfel. Mein Mann nimmt sich einen Apfel auf Arbeit mit, ich nehme mir mal einen Apfel mit, der Kleine isst meinen halben Apfel im Kindergarten, die andere Hälfte dann hier, wenn er nach Hause oder wenn ich ihn abgeholt habe und wir dann nach Hause kommen und er dann noch bis zum Abendessen zwei Stunden warten muss und dann nach einem Snackteller verlangt, kommt die andere Hälfte dran. Zwei Kilo Äpfel ist für uns immer so das Nonplusultra, bis wir dann im Garten ne, weit sind. Was ich auch wieder mitgenommen habe, Bananen, ja, essen wir hier alle sehr, sehr gern auch der kleinste. Von dem her ist das gar nicht so verkehrt. Ganz wichtig äh, für mich, Butterkäse. Ich habe jetzt hier den Butterkäse von Gut Bio mitgenommen. Ich bin nicht so der Wurstesser, ich bin eher so der Käseesser und drum habe ich mir den Käse mitgenommen und hier zu Hause ist sonst keiner Käse außer mir, drum reicht mir die Packung für eine Woche. Was ich auch noch mitgenommen habe als Snack sind Trauben kernlos. Da ist unser Kleiner so wählerisch, er möchte keine Kerne in den Trauben, weil dann isst er sie mir nicht. Heißt, ich habe mich dann dieses Mal für kernlose Trauben entschieden, wie auch sonst. Aber diesmal in der dunklen Variante und nicht in der ähm, hellen Variante. Was wir zum Snacken brauchen und was ich auch immer ganz, ganz gerne mal mit ins Essen reinmache, so als kleinen Farbkick, Tomaten, Datteltomaten. Die gehen bei uns als Snack, die gehen bei uns, wie gesagt, auch zum normalen Essen mit dazu. Das ist einfach bei uns so, ja, ne? mal eben zwischendrin. Ein paar Tomaten sind ja auch gar nicht so ungesund, bis die in unserem Garten dann soweit sind und ich dann wieder einkochen kann und Ketchup machen kann und Tomatensoße machen kann. Lange Geschichte. Birnen habe ich diesmal auch mitgenommen. Die sind wunderschön fest. Ich mag das, wenn die Birnen so äh, von der Konsistenz beim Essen her so sind wie ein Apfel. Ich mag das nicht, wenn die so weich und gatschig sind. Das kann ich nicht leiden. Und ein Pack Birnen. Das ist für uns einfach nochmal so der Snack zwischendurch. Der Kleine isst sehr gerne auch mal als Nachtisch, wenn man abends dann vorm Fernseher sitzt. Äh, ich dann auch, ja, Birnen wie Äpfel und Bananen geht bei uns immer. Kommen wir mal zum Gesagten, man sitzt abends auf dem Sofa oder man möchte nicht nur immer was Gesundes snacken. Das ist bei uns auch so, auch wenn wir dreimal die Woche Sport machen und dann doch, denke ich, recht gut auf die, oder besser schon auf die Ernährung achten, wie bei meinem letzten Food Haul. Ähm, musste sein, kam ich nicht drum rum. Ich habe einmal die äh, Knabbersnacks mitgenommen, Paprika und Chili-Geschmack. Das isst mein Mann und der Kleine sehr gerne. Und ähm, das hier sind die Riffle Chips mit Sour Cream und Onion Geschmack. Das ist so meins. Also ich glaube, ich habe da so einen recht lustigen Geschmack. Genau, ich glaube, ich habe euch jetzt alles gezeigt. Ähm, jo, wenn wir noch, also wir haben noch Joghurt im äh, Kühlschrank, wir haben Wurst drin, wir haben Gurken drin. Wie gesagt, das ist jetzt das, was ich für die Woche brauchte an frischen Sachen und auch an Lebensmitteln, die ich einfach zum Kochen brauche für montags bis Samstags, wer sich jetzt fragt, was wir am Sonntag essen, <laughs> da brauche ich nicht kochen, da habe ich nämlich Glück. Wir sind sonntags immer zum Mittagessen bei meinen Schwiegereltern eingeladen. Das ist so die Tradition, die gab es auch schon, also seitdem ich meinen Mann kenne und das sind jetzt dann zwölf Jahre, seit zwölf Jahren jeden Sonntag bei Oma und Opa, ne? also bei seinen, bei seinen Eltern, bei meinen Schwiegereltern und beim Kleinen bei Oma und Opa ist das so die Tradition, dass wir dann da einmal hinfahren und dann dort einfach Mittagessen und mein Schwiegervater kann kochen, das ist der Wahnsinn, also oh, so lecker. Für mich ist Sonntag immer so der kleine Kurzurlaub und mein Schwiegervater kocht immer sehr viel Fleisch und dann gibt es auch mal eine leckere Lende etc. Und meistens esse ich dann am Sonntag dann eben Fleisch, das heißt einmal die Woche esse ich Fleisch, ansonsten versuche ich es bei mir persönlich zu reduzieren, es sei denn, ich habe mal wirklich wahnsinnig Lust drauf. Ich bin so der intuitive Esser, ich mache bei einigen Gerichten Fleisch mit dazu für meinen Mann, bei anderen lasse ich es eben einfach weg, das brate ich aber dann separat immer an und entscheide dann, ob ich ein kleines Stück oder gar kein Fleisch esse. Also das ist immer so eine ja, recht interessante Geschichte. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Falls jetzt noch Fragen sein sollten, lasst sie mich doch bitte in den Kommentaren wissen. Ich würde mich wirklich sehr darüber freuen und ich versuche natürlich dann die Kommentare so schnell wie möglich zu beantworten. Falls ich es noch nicht erwähnt habe, hat mich dieser Wocheneinkauf 40,66 Euro gekostet und im Vergleich zu meinem früheren Food Haul, ich glaube, der ist schon ein, zwei Jahre her, ich verlinke ihn dir mal hier oben, denke ich, hat sich doch einiges getan bei uns, was die Ernährung angeht, ähm, dass ich jetzt wirklich versuche, so gut wie möglich verpackungsfreier einzukaufen. Dass das natürlich im Discounter nicht immer gelingt, ist klar. Ähm, unverpacktladen bei uns, ne, gibt's nicht. Und wenn dann müsste ich bis nach Leipzig fahren und das ist dann allein eine Stunde, also eine halbe Stunde hin und eine halbe Stunde zurück. Das würde sich in meinen Augen für mich nicht rentieren. Bauernläden im Moment ist so eine schwierige Geschichte. Die Sachen, die ich eben jetzt zum Essen brauche, natürlich kann man das alles viel saisonaler gestalten. Ähm, ich hatte jetzt eine Zeit lang einen Bauernladen und auch einen Bauernmarkt, bin aber mit der Qualität dort nicht ganz zufrieden, weil ich nämlich festgestellt habe, einige Stände, wo ich dann eingekauft habe, die haben dann auch nur ihr Obst und Gemüse importiert und ich gucke noch so ein bisschen, ob ich hier in der Nähe irgendwo einen Bauernhof finde, wo es einen guten ja, Bauernhofladen gibt. Das äh, ist aber mit Recherche verbunden und gerade jetzt in der interessanten Zeit, Corona und so, ist das ja ein bisschen schwieriger, <laughs> was zu finden, was man dann auch wirklich, also wo man es dann auch nachvollziehen kann. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Ich mache jetzt Schluss, sonst ist es wieder viel zu lang. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, deine Alena.